Oke, jumpa lagi bersama kami kembali. Kali ini kita ke Nih, kita berangkatnya sore. Destinasi selanjutnya ini adalah tadi uh, Uh, jadi tadi pagi kita istirahat sampai sore. Kali ini kita ke Bobo dan timnya lain sih kali ini. Ya, kita ditemani <laughs> anggota ya. baru. Ada dua di belakang, ada Carla dan temannya dan juga masih saya sama Diandra. Oke. Kita so mau ke ke Bobo penasaran puncak gunung Bobo itu seperti apa semoga ini loh yang orang bilang negeri di atas awan <laughs> oke okay, kita menuju puncaknya Oke teman-teman kita lagi ada di puncak uh, Gunung Bobo. Ini kesan pertama di sini sangat luar biasa sekali. Negeri di awan dan tadi kita datang dari rumah tadi jam 5 lewat ya. Nah ini kita tunggu sunset sekalian dan di belakang saya itu sangat mantul. Woo. di belakang ada Gunung ya sudah terbuka dari kabut sangat keren sekali mantul teman-teman semuanya Saya ini baru kali pertama ke sini dan sangat-sangat indah sekali Negeri di atas awan, benar-benar kita di atas awan Tapi untuk teman-teman yang tidak tandingin Jangan lupa untuk menggunakan uh, pakaian hangat ya Supaya supaya bisa tahan dari dinginnya